Digital Biocodifications is a project by Soliman Lopez that proposes a space for reflection and reapproachment of species, concepts, economies, societies and information that converge in a single fluid, olive oil. For the artist, olive oil is the perfect place to embrace other natures. Historically related to abundance, health, softness and liquid gold, this fluid is the core of this project. How can we link it molecularly with technopolitical structures, cryptography and decentralized models of thought and economy? Could this be a new unexpected future in the revolution of the species? The Alia project proposes a space for reflection and a rapprochement of species, concepts, economies, societies and information flows that converge in a single fluid. Olive oil historically related to deities, abundance, health, softness and liquid gold, olive oil is the perfect place to embrace other natures. genetic alteration, its artificial construction and coexistence in hybrid spaces configure a new ecosystem of ethical, religious, political and social thought. That thanks to this project, aims to link molecular law with technopolitical structures, cryptography and decentralized models of thought and economy. is an oleic fluid in which the properties of this oil coexist with the molecular synthesis of the code that gives life to a cryptocurrency and blockchain environments. This hybridization of spaces reveals a new place of understanding, a new unexpected future in the revolution of the species. de, eh, ¿Qué es OLEA? Básicamente el, proyecto OLEA lo que propone es un espacio de reflexión y un acercamiento de especies, conceptos, economías, sociedades y flujos de información que confluyen en un, en un único fluido, el aceite de oliva. Históricamente relacionado con las deidades, la abundancia, la salud, la suavidad y el oro líquido, el aceite es el lugar perfecto para acoger otras naturalezas. La alteración genética, su construcción artificial y la convivencia en espacios híbridos configuran un nuevo ecosistema de pensamiento ético, religioso, político y social que gracias a este proyecto pretende enlazarse molecularmente con las estructuras tecnopolíticas, la criptografía y los modelos descentralizados de pensamiento y economía. Olea es un fluido oleico en el que convive las propiedades de este aceite junto con la síntesis molecular del código que da vida a una criptomoneda en los entornos blockchain. Esta evitación de espacios revela un nuevo lugar de entendimiento, un nuevo futuro inesperado en la revolución de las especies. Básicamente... The Alia project proposes a space for reflection and a rapprochement of species, concepts, economies, societies and information flows that converge in a single fluid, is in line with a lot of so-called biomedia art projects that have been developed uh, since the 1990s, especially in relation to its dimension of the history of aliveness as a consciousness and uh, the newest technologies that media artists would like to apply. So there is a kind of creative twist and a kind of um, creative tension between the desire to be fast, to react very quickly to new developments, and at the same time to inscribe this quickness and this uh, immediate response in the wider context of a historical awareness, especially when it comes to living media and the history of aliveness, which has been obsessing artists for many, many centuries. So there is a large span and uh, this uh, project actually to combine the material aspects of finding the right medium in relation to the right symbolic and metaphoric understanding. And this is, of course, a huge task for artists already to actually try to be media adequate and to choose the right medium for the right message and whether to also to question critically the very mediality and uh, material methods that they can employ to make the message understood. So I think Olea is in a certain way a very interesting contemporary example of something that goes very deep in history and which is trying to go very deep in the future as well, while trying to make a kind of uh, um, hybrid uh, between metaphor and material. Olive oil al arte transgénico, a toda esta experimentación en la que entramos con, pues, materias naturales, con materias vivas, con, la, síntesis, síntesis del ADN. Eh, luego también, que otro muy interesante, el trabajo con eh, el objeto, eh, particularmente en relación con el, con el NFT, que es algo que ahora también se está dando mucho, que es esta relación en que cuando tenemos una pieza que es virtual, que es intangible, generamos también algo que es una pieza física, que seguimos teniendo esa atracción hacia el objeto. Y que me recuerda a mí también, por ejemplo, a las prácticas de videoarte, como eh, muchas veces se, ha comercializado, se han metido las piezas de videoarte eh, dando al coleccionista, eh, digamos, el DVD, junto con elementos que aparecen en el vídeo. por ejemplo, en la famosa serie Cremaster de Matthew Barney, pues se venden como eh, hay coleccionistas tienen pues, una vitrina con varios elementos que aparecen en el vídeo, junto con el DVD como pieza artística. Genetic alteration, its artificial construction and coexistence in hybrid spaces configure a new ecosystem of ethical, religious, political and social thought. de dinero que se añaden una cuota o una cápsula, los técnicos, en el aceite de oliva. Y el aceite de oliva es un producto posterior del olivo, no, no, esa, de oliva no vuelve luego al olivo y transforma la genética del olivo y producimos olivo monstruoso. Entonces, simplemente para sorprender a mucha gente que eh, ya lo Eh, that thanks to this project aims to link molecular law with technopolitical structures, cryptography and decentralized models of thought and economy. Pues ahora esta tecnología se llama blockchain, la gente no lo entiende, pero observa que con esa moneda que te dan puedes intercambiarla. te pueden dar pues, otras monedas como euros o hasta incluso puedes transaccionar o comprar obras de arte. Entonces, va, estamos en este proceso. El papel de las criptomonedas es que están creando confianza. Están en el proceso de 5.000 años, todo el mundo va experimentando con esas monedas y por tanto van a crear su espacio de la misma manera que cuando aparecieron las criptomonedas hace 5.000 años, que rompieron centenares, miles de monedas cada estado, cada país, cada entidad. Pues ahora mismo está sufriendo esa misma réplica. Eh, por lo tanto, ¿qué papel tendrá? Pues un papel expansivo. O sea, el, el hecho de exponer estas, estos nuevos mecanismos de intercambio genera nuevas transacciones. Y con la ventaja de blockchain ya no solamente genera nuevas transacciones, sino que genera nuevos objetos. Y ahí está la, radicalidad de esta invención. Antes la moneda solamente representaba un valor a cambio un objeto, pero ahora con blockchain no solamente representa una moneda que puedes cambiarla o transaccionarla, sino que hasta puedes crear nuevos objetos. La transacciones de arte es un ejemplo, la ODA es un ejemplo, es lo que se llama la tokenización. Por tanto, las criptomonedas están y están en su proceso de, creación de esa confianza. que es inevitable, porque ya, digo, ya veis cómo la gente, pues todo el mundo duda, pero pues, va penetrando. ¿no? Pero sobre todo esta introducción que es que se está creando un nuevo mundo de, de objetos que tienen un valor, un valor que ya lo tienen al principio, Oil is an oleic fluid in which the properties of this oil coexist with the molecular synthesis of the code that gives life to a cryptocurrency and blockchain environments. ¿De dónde vienen esas, esas nociones ¿no? de, de, de, de a nivel institucional como real? Muchas gracias. Sí, eh, yo quería conectar también con el, tema principal de este año de Ars Electrónica, que, busca ir a, esas existencias híbridas entre lo real y lo digital, porque, como habéis, muy bien habéis expresado eh, desde la parte científica, eh, que, finalmente la tecnología es parte del ser humano o sea que no hay eh, realmente esa, esa división que, queremos hacer. Y al, al el digamos, este reto que plantearse Electrónica y el proyecto de Solimán, creo que es importante eh, establecer que eh, todo es holístico. No tenemos por un lado separado lo digital y por otro lado tenemos separado lo supuestamente real a lo supuestamente eh, biológico, sino que al final eh, tanto nuestra tecnología interna, la propia biología es una tecnología, como la tecnología que hemos ido creando que lo, lo digital, se, están conectando y al final es, es ese espacio híbrido de vivir y ninguno es más real o menos real. Entonces, en, este sentido, yo creo que, aparte del pensamiento artístico eh, está muy bien que se dirija en esta dirección, de, ya dejar de establecer como, como especialidades, como esto es arte digital, esto es arte y arte, sino que estamos hablando de innovación, de pensamiento artístico, de retos y también un poco de eh, abstracción que nos lleva a, vernos desde la distancia, y esa distancia que muy bien la ha expresado eh, el profesor del lado científico, nos, demuestra que nuestra complejidad podemos alcanzar a, comprender. Entonces, eh, bueno, para mí, por, eso el, artista tiene que tener parte eh, visionaria e innovadora que nos posiciona. ¿eh? This hybridization of spaces reveals a new place of understanding, a new unexpected future in the revolution of the species.